Estağfurullah. Selam Fermondu. <laughs> Fermondu benim. امروز میخوایم بریم میم های خنده‌دار سلام فرمانده رو با هم دیگه تماشا کنیم سلام به همه subscribe های عزیز حالتون چطوره دوستان امروز از که بریم میما رو ببینیم بگم که دیکور زدیم اونها <laughs> اونها اونها کلی اتوشکال و وسایل خریدیم <laughs> کلی هم که نیست در حال تکمیل دکورمون در انتقاد پیشنهاد راجع به دکور جدیدمون دارید این زیر بنویسید و میبینید که رئیس و پدرشون <laughs> حجابو <laughs> پشت من قرار دارن پس میریم که این ویدیوهای خندهدار اینستاگرامی رو با هم دیگه تماشا کنیم گو گو خب، اولی <laughs> او فازی سسکی شد این جیندوازی ها چیه او ادای الهام چرخنده رو در میاره نه اینجوری اینجوری میکنه بریم بعدی ببینیم چی داریم دوباره ادای الهام چرخنده <laughs> سیویلو چیزا خیلی استعداد داریم هرچی میشه سریع انشو در میاریم خب ببینیم دیگه چی داریم اینو بشه جوی <laughs> فرمانده جونگ داشتم میافتادم ای خدا این خیلی خوب بود یعنی این خیلی خوب بود یعنی هر چی دیده بود رو بذاری که این خیلی خوب بود ببینیم دیگه چی داریم قیافه رو پشمای سینش فقط <laughs> آها چه دافایی بودن چی اشتباه شد یعنی اینکه چقدر خواهران موجهی بودن هر <laughs> حال پسر بودن اینا چی؟ وقتش اینا رو به بزرگوار معرفی کنیم نسل قیورمون رو ببین عجب چیزی بود چی؟ <laughs> کنم، نه یعنی که هیچی بگذاریم این خیلی خوبه اینو اینو چه هرسی داره میخوره داداش یواش چربیات آب میشه خیلی خوب بودین من به این 20 میدم از 20 خب شیت استغفر الله چی چی لا اله الا الله اون تسبیح منو بیارید خیلی سوسواس مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید لایک ساب کامنت فراموشتون نشه سعی میکنیم هر روز دکور رو بهتر کنیم شرایط رو بهتر کنیم ویدیوامون رو بهتر کنیم ایمپروومنت یو نو وات خارجی راستی اونایی که ویدیوی چالش زنگ زدن به آگهی های دیوار با بزرگوار رو ندیدن اینجا میذارم از دستش ندید با بزرگوارم حتما نگاه کنید دمتون گرم تا یه ویدیو دیگه خداحافظ